Ahora los humanos estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Pero había un inconveniente, una cadena de producción implacable. La vida era mucho menos libre. Este nuevo estilo tuvo un coste. Los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo, un problema. Así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos en el largo viaje humano podemos decir que estas gentes tenían un pueblo, vivían en una pequeña comunidad. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo vivían ya en la rutina, vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse